मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोड़िया पानी गांव में डेढ़ सौ परिवार निवास करते हैं जहां पर एक ही हेड पंप है जहां पे डेढ़ सौ परिवारों का पानी भरना होता है जो कि डेढ़ सौ परिवार में एक हेड पंप के वजह से कई लोगों को पानी नहीं मिल पाता है हमारे ग्राम भोड़िया पानी में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है यहाँ पर लगभग दो किलोमीटर के अंतर में नल है हैंडपम्प जो कि बच्चे जब सुबह पानी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ भीड़ लग जाती है जिससे बच्चों को एक दो घंटा वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद अब वापस आते हैं तो एक किलोमीटर की घाटी पड़ती है और उससे वे स्कूल आ जाने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि वे आठ बजे जाते हैं दस बजे उनका नंबर लगता है और साढ़े दस पौने ग्यारह बजे वे खाना खा के तैयार होते हैं स्कूल जाने में लेट जैसे ग्यारह बजे के बाद सवा ग्यारह बजे पहुँचे ग्यारह पंद्रह को वहाँ से शिक्षक ने डांट के भगा दिए बच्चों को तो इस तरह समस्या बच्चों की बन जाती है अरे पानी को लेकर यहाँ पे बहुत समस्या है यहाँ पे जैसे पानी आते सुबह तो 10 बजे तक यहाँ से नल से जा नहीं पाते भीड़ बहुत अधिक होती है यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण और यहाँ पे दो नल हैं दो नल में एक नल बंद हो जाता है गर्मी में तो एक नल में बहुत भीड़ रह पाती और जैसे काम में जाने का रहता है तो कहना चाहिए कि दस यहीं बच जाते तो कभी कभी काम ही नहीं जा पाते पानी की बहुत समस्या है सबसे ज़्यादा समस्या तो महिलाओं की है बाकी पुरुषों की तो उतनी समस्या नहीं महिलाएँ जैसे हमारे यहाँ एक किलोमीटर की घाटी पड़ती है तो जैसे दो दो तीन तीन बर्तन रख के ले जाते हैं पानी तो महिलाएं क्या है कुछ जैसे वृद्धा महिला हो गई जिसके घर में कोई नहीं है तो उनको ज़्यादा समस्या होती है हमारे यहाँ ग्राम में पानी की सुविधा होना चाहिए क्योंकि सरकार की योजना है जैसे नल जल योजना तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो योजना हमारे गाँव गाँव में आए और पाइपलाइन की सुविधा हो मैं चाहता हूँ कि भोड़िया पानी गांव में जो पानी की समस्या है वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसीलिए मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूँगा कि यदि आप भोड़िया पानी गाँव के लोगों की समस्या से प्रभावित हैं तो आप हमारे तामिया ब्लाक के अधिकारी पीएससी विभाग में जीरो इकहत्तर उनचास सत्ताईस बाईस अठहत्तर में बात करके उन पर दबाव बनाकर सहयोग करें ताकि इस गांव में पानी का व्यवस्था हो जाए मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से मैं राजू प्रतिथि इंडिया अनहट के लिए